O muiño. O muiño roula roula. O muiño roulador. Voltas augas do regato. E murmurio cantador. O muiño roula roula. E non deixa de roular. E coas augas do regato. O rodicio vai cantar. O muiño cantador. O muiño cantadeiro. Voltas notas musicais. As oniñas do regueiro. Muiño moe moi, nunca deixa de moer, que as ondiñas do regato coas cancións o fan mover.